آقا بفرما کباب کوبیده اونم رو همچین حجمی جای همگی خالی این پست رو حتما سیو کن این کبابایی که میبینین به کل نقاط تهران ارسال میشن آقا اینجا تهران کباب ظرفیت تولید روزی ده هزار پرس کباب دارن این جوجه های 300 گرمی زعفرونیشون هم سیخی 78 هزار تومنه تو منطقه قیمت واقعا پایین تر از این نداریم و این کیفیت کباب کوبیده ها هم 120 گرمش سیخی 58 هزار تومنه 200 گرم ها که اینا باشه این 200 گرم هم سیخی 90 تومنه منقله تو این چند دقیقه که من اینجا فقط 5 6 بار این منقل فور شده خالی شده فور شده و خالی شده ماشاءالله منقل کباب باید این شکلی باشه بزرگ پر کباب زغالی این ور نگاه کوبیده های 120 گرمی رو میبینین این سمت هم لغمه های مجلسی 200 گرم قیمت این حجم زرش پلو با مرغ درجه یک فقط 110 هزار تومن برو بالا یه دونه از این چرباشو من بردارم یه که از اینجوری آه آه آه, همینو میخواستیم آه وای وای چرب یه تیکه از اون کباب هم بکش رویم این ببینم چی میشه یه کوچولوشو کوچولوشو آها دمت گم دست درد نکنه آقا ما رفتیم سهممون رو گرفت <laughs> شما این جوجه کباب 300 گرمی با همچین حجم و کیفیتی توی این منطقه سیخ 78 تومنه آوردمتون یه جا مهد کباب اینجا نیاوران سر چهار را مجده تهران کبابه واقعا میشه گفت خط تولید کباب درجه که <laughs> عزیز دلی آقا تو تهران کباب ببین چه خبره بریم یه پدیده عجیب بهتون نشون بدم اینجا روزی ده هزار سیخ کباب میتونن بزنن اینور پخت برنجشون به صورت کاملا اتوماتیک انجام میشه اینور برنجا رو دارن میکشن بچه هم همه ماسک و دستکش و کلا دائما دارن حالا من یه دونه ندارم اشکال نداره از بیرون قشنگ شما میتونین مراحل پخت غذاتون رو ببینین این سم کبابا رو دارن سیخ میزنن کباب هم 200 گرم و 120 گرمه لغمه مجلسی و کوبیده زعفرونی این که منقل جوجه هاست جوجه ها بهتون گفتم تنوش خیلی کامله میاد این ور که میشه کبابا که روی زغال پخته میشه این سمت هم که بیاد واسه کشیدن دیگه به نون زیر کباب شما نگاه کن این صحنه رو من تقدیم میکنم با عشق بیا آه <laughs> این زیر چه خبره این هم از آماده سازی جوجه های درجه یکشون تا مرحله پختش منقل پخت جوجه ها رو میبینین اینجا تنوع جوجه شون هم خیلی عالیه این جوجه 900 گرمی ارگانیکه این جوجه باربیکیو شونه. جوجه ایتالیایی دارن سبزیجات جوجه سراشپز این خیلی ویژه است جوجه هم 300 گرمیه اینا این که جوجه تندوری ادویه هندی خورده و جوجه زعفرونی ایرانی اصیل این ورم که کوبیده ها رو دارن میزنن کوبیده هم دو سایزه سیخ کوچیک دارن و سیخ بزرگ ای جونم به این کبابا بریم واسه کشیدنه آخ آخ آخ این نوزیر کبابا رو که در میاره واسه تون میذاره توی ظرف سفارشتون و <laughs> دلم این نونه خواست کبابا رو ول کن دم شما آقا این فیش های ناهار امروزشونه دیگه این سمت هم باز فیش دارن نگران شلوغی کار نباشین چون اینجا حد اکثر انتظارتون واسه آماده شدن غذا یه روبه میتونین قبلش هم تماس بگیرین تا رسیدین اینجا غذاتون رو خواستین بگیرین غذا آماده است ای والا الان چند سیخ این پنج سیخ کوبیده آقا این جوجه با استخون ارگانیک که بهتون گفتم 900 گرمیه سیخی 120 تومنه غذا هم هم تک پرسی میکشن هم توی این دیسا میکشن واسه مهمونی و اینا هم میتونین سفارش بدین بهشون دم شما گرم واقعا خدا قوت از ایناست که باید رکورد بزنن و خیلی قشنگ دیویز کباب در دقیقه اینجوری دمشون گرم هم قیمتشون واقعا خوبه هم سرعت هم کیفیت بچه هم انصافا همه کار درست ترتمیز زیر 15 دقیقه هم فیش آماده است دیگه بیرون هم یه فضای نشستن نقلی دارن میتونین فضای باز بیاین غذاتون همینجا نوش جان بکنین ولی عمده کارشون بیرون بره دیگه به این هم رفت رو منقل منقل رو نگاه منقله تو این چند دقیقه که من اینجا فقط 5 6 بار این منقل پر شده خالی شده پر شده و خالی شده ماشاءالله یخچالاشون هم از بیرون مشخصه میتونید همینجا ببینید کبابتون رو انتخاب بکنید قزلالای کبابی هم دارن پایینم بگید کامل جوجه های تمدار شده این سمت هم باز هست این ورم برگ تمام گوسفندی زدن آماده پخت بیشتر کارشون بیرون بره ولی فضای نشستن اینجا دارن سایبان زدن که تشریف آوردین اینجا بتونین همینجا هم غذاتون رو نوش جان بکنین برو بالا یه دونه از این شما هم بردارم که از اینجوری آه, آه, آه. همینو میخواستیم آه وای وای چرب یه تیکه از اون کبابا هم بکش رو این ببینم چی میشه یه کوچولوشو کوچولوشو آها نمیدگم دست درد نکنه آقا ما رفتیم سهممون رو گرفت <laughs> شما گرفت واقعا جاتون خالی بود خیلی چسبید خیلی چسبید دمشون گم پنج شنبه جمعه ها اینجا قیمه نسار هم دارن این حجمش این دو نفرشه ها زرش پلو با مرغ هم همه روزه هستش غذا نگاه حجیم با کیفیت کار درست این قیمه نساره که عالیه خدایی اینجا نگاه قیمت این حجم زرش پلو با مرغ درجه یک فقط 110 هزار تومنه با برنج ایرانی درست حسابی اونور نگاه برنجاشونه تارم هاشمی دست شما درد نکنه امو هم داره ها رو میذاره و زرشگاش هم زدن اون سمت هم که نارنجا میاد کنار کار آقا بفرما کباب کوبیده اونم رو همچین حجمی جای همگی خالی این پست رو حتما save کن این کبابایی که میبینین به کل نقاط تهران ارسال میشن بچه ها همه کار درست تمیز واقعا کباب درجه یکیه پنجا پنجا هم میزنن غذا رو که به صورت تک پرسی یا توی دیس تون ارسال میکنن یا میتونین بیاین ببرین اگر بخواین واسه مجالستون pack این شکلی تدارک ببینن که داخلش میشه این شکلی میتونین غذاتون رو سفارش بدین قاشق چنگال واسهتون بذارن زیتون و ماست و مخلفات و نوشابه مثلا واسه پکایی که میخواین مهمونی بدین یا میخواین بدین بره واسه نزوراتتون واسه مجالس خاص میتونین اینا رو تهیه کنین و ارائه کنین دیگه به مهموناتون آقا این جوجه های 300 گرمی زعفرونیشون هم سیخی 78 تومنه تو منطقه قیمت واقعا پایین تر از این نداریم و این کیفیت کباب کوبیده ها هم 120 گرمش سیخی 58 هزار تومنه 200 گرم ها که اینا باشه این 200 گرم ها هم سیخی 90 تومنه مفت دارن میدن خواستین براتون کره خورش هم میکنن بعد میکشن به به دست پول در نکنه من آب ازشون خواستم اینم متوجه شدم که اینجا آب و وقف کردن و به صورت کاملا رایگان دارن میدن بهتون دیگه همشون کرد